E aí, beleza? Ezequiel eu mostrando pra você mais um, ó. Mais um. Zero bala, ó. Olha que legal. Você dá uma olhada nas fotos aí, como que ele tava.